Привет-привет! Вот решили рассказать о своем приобретении на Алиэкспрессе. Декоративные пластмассы для гаек на колес. Декоративные пластмассы для болтиков на диске. Ссылку на товар оставлю ниже в описании этого видео. На Алиэкспресс есть огромное количество для разных марок автомобилей. И все очень дешево. Проблема была в том, что продавец должен был прислать из 5 штук один специальную пластмассу для секретных понтиков, но прислал все одинаковые. Поэтому пришлось ломать голову и искать решение проблемы.